gadis manis dengarkan Lirik ini ku nyatakan Segenap rasa tertekan Dan sekarang ku ungkapkan Eh cobalah kau diam sebentar saja Dan dengarkan aku berkata Aku sayang kamu Serasa kau Subahagia Dengan dia Yang di sana Mau apalah Kau kembali Saqué kau kembali senyonge Karena sapu rasa itu subeku Serasa kau subahagia Dengan dia yang di sana Saqué